қыз аябай сұлу қыз екенсіз фигураңыз да соның екен айбай! фигураны қаяқтан алғансыз мындай соның фигураны сатып алғанмын а сатып алғансыз ба ал мындай ұзын шашты дағы ушундай соның шаштарды дагы сатып ба бұларды да сатып алғанмын не бетіңізге ақша жетпей қалды ғой <laughs> ошо бетиме да акча тогузатам байке ошо бетиңизди сатып алганда келейин э ә? сөзсүз келдиңиз анан байке